Aê, aê, ei, ai, aê, ei, ai, apena é mundo, endereça que apena é mundo, já um coavião, um bandazio, um coalô, aê, aê, apena é mundo.